Мама! qoch qoch dedim qoch meniki nega qo'pollik qilyapsan o'g'lim o'z oyog'im tagida o'ralashmasin tushundingiz bolam Uyatamasmi? emasmi oq Вай, бұныма? О, бұнша чырайлы. Koç, koç! Tekme dedim senlerge! Yok ol! Meniki bu! Tekme! Bu zoravanın dastidan dot! Oh, Meniki! Meniki! Meniki! Meniki!

qolgan shekilli o'zidan ko'rsin bir ikki uch voy ahvoli juda og'irga o'xshayapti e e'tibor berma unga voy bolaginam hm. senga nima bo'ldi mazam qochyapti jo. Qayeri og'riyapti boshim aylanyapti voy o'lyapman voy endi nima qilaman nima qilaman uni hech qachon bunaqa ahvolda ko'rmagandim meni tinch qo'yinglar oh bechora nima seni turtib yuborgan esingdan chiqdimi baribir achlayapmanda endi bizga kim yordam beradi nima u ertalabgacha tuzalmaydimi qanaqa qilib tuzalsin ertalab bo'lishi uchun avval sahar bo'lishi kerak qo'qoqo to'g'rimi buning uchun xo'roz qichqirish kerak to'g'ri to'g'ri to'g'ri endi nima qilamiz <laughs> voy sho'rim e bo'ldi nima to'bolon yig'laverma ha xo'rozboy nima qildi eh, bilmadim kasal bo'lib qoldim hech qisi yo'q hozir biron chorasini o'ylab topamiz siz judayam aqllisiz iltimos bolamga yordam bering xo'sh agar tong otmasa demak quyosh ham chiqmaydi hammamiz sovda muzlab qolamiz voy qo'rqib ketyapman men sovuqni yomon ko'raman bo'ldi bo'ldi vahima qilavermanglar nima qilish kerakligini men yaxshi bilaman ko'ku xo'sh xo'sh rostana xo'rozni davolash kerak ha ha albatta uni tuzatish kerak siz donosiz tipratikan tog'i bo'ldi yig'lashni bas qil vaqtni o'tkazmay hoziroq tabibni chaqirib kelish kerak men jon deb borardimu lekin qorong'ida ko'zim yaxshi ko'rmaydi-da. Eh, buni men o'zim eplayman ha kech bo'lganda qayoqqa ketyapsan bilasizmi xo'roz kesal bo'lib qolibdi nima qilibdi u sog'aymasa ertalab qichqira olmaydi agar u qichqirmasa demak tong ham otmaydi tong otmasa abadiy tun bo'ladi quyosh ham chiqmaydi tushunyapsizlarmi shuni voy bu zo'rku nimasi zo'r ertalab xo'jayin meni aravaga qo'shib o'tin olib kelishga bormoqchi edi men esa bu la'nati aravani sudrashdan bezorman <laughs> xo'roz qichqirmasa demak men ertaga dam olaman shunday ekan seni xo'rozing bemalol kasal bo'laversin iya quyosh chiqmasa hamma yoq muzlab qoladiku axir eh, meni uycham issiqqina o'zi o'sha xo'rozni tumshuq osmon ko'tarilib ketgandi ha tushunmadim nimaga endi u haq bo'larkan xo'jayin ertaga xo'rozdan sho'rva tayyorlasa menga ham bu narsa tegishi aniq tag'in bular qo'shni emish ko'z ko'zga tushsa nima bo'lishini o'ylamaydi bular voy voy oyog'im voy nima qilib yuribsan bu yerda e xo'roz kasal bo'lib qolibdi rostdanmi hadi yaxshi-ku eh, tomoq og'riyapti shekilli tabib izlab ketyapman uni qayerdan topdim hayronman uni men davolashim mumkin o'rmondagi hamma jonzotlarni faqat men davolayman nima eshitmaganmisan yo'q uğulub qo'saya sizlarni ko'p xafa qildim ayniqsa seni meni kechiringlar salom kasal qani senmi kasal to'xtat seni davolayman to'xta 진도 화났고! 화났! 화났! Sizlarga Uçağım bir yerdeyken kötü. <laughs> Kanı kıyoş çık. Çık. Çıka ko. İyi yaşa var. Rahmet senge kıyoş baba. mana shunaqa bolajonlar